फ्रेंड्स पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज का ये प्रोग्राम जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ इस तरह का है आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को यहां पर हमने के द्वारा इनपुट करवाएंगे नंबर्स और उन नंबर्स का सम और एवरेज ये दोनों ही कैलकुलेट करके देगा यहाँ पर हमने लेंथ फंक्शन को यूज किया है ये देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पर हमें सिंपली इस बार से एक बार यहाँ से इस प्रोग्राम को हम कंपाइल रन करवाते हैं कंपाइल रन करवाते हैं तो ये इस तरीके से हमने करवा लिया अब यहाँ पे कह रहा है enter number separated by spaces तो आपको स्पेस के साथ सेपरेट करते हुए नंबर लिखना है ध्यान रखना है कि एंटर नहीं प्रेस करना है एक बार स्पेस दिया एट हो गया ये फाइव हो गया स्पेस दिया सिक्स हो गया यहाँ पे सेवेंटी एट स्पेस दिया फिर यहाँ सेवन फिर यहाँ एट तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छह नंबर्स को हमने यहाँ इनपुट किए हैं आप और भी नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो इनका सम और एवरेज दोनों ही कैलकुलेट होकर आता है चलिए इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करवा लेते हैं यहाँ पे स्पेस के साथ सेपरेट करते हुए नंबर टाइप करते हैं ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर इस बार ज्यादा ही नंबर हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कई नंबर हमने ले लिए अब एंटर प्रेस करते हैं तो इनका सब और एवरेज दोनों ही एक साथ कैलकुलेट होकर आता है ठीक है तो इस प्रोग्राम को आप एक बार और देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम था ठीक है आयोग की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video